hawa wanawake tukikutana, kitu cha kwanza kabla ya maongezi yote, wakimuuliza mke wako yuko wapi, kwanza wananiomba hela, basi nigee mia tano, basi nigee mia mbili. Sasa wanawake wa Dar es Salaam wakikuomba hela usiwape, hata kama unayo. Ukishatoa mia mbili umempa ya kunywa maji, basi kesha kuganda kuachi mpaka utamwacha mke wako uliompenda. Sasa wengine walikuwa wananiambia basi umwache yule utuchukue sisi. Zaina, siku ambayo alikwambia kwamba kuna mtu alimuita au kuna mtu alimwambia hivi, alikwambia kuhusu nini? Aliniambia kuwa kuna mwanamke ambaye ananisumbua sana. Na kuona unafurahi mwenyewe. Na wishi na mimi wangu ungekuwa kama huyo. I say dunia yote ingekuwa ya kwangu. Uh eh. -huh. Вибеде. Зай. Ni katika mwendelezo wa exclusive interview na wapenda nao. Ilikuwa ni mwezi wa wapenda nao, tuliona mambo mengi katika siku ya Valentine na hata kabla, na bado mambo yanaendelea. Kuna jambo lilitokea, nikaahidiwa milioni moja kama lingetimia, halikutimia, nikaikosa milioni moja. Kiukweli roho iliniuma kiasi fulani, lakini katika kuomba basi hata kiasi fulani nikaambiwa hapana, hicho kiasi kinakwenda kwa wapenda nao wenye mahaba mazito. Sasa siku ya leo tumeanza kuwatembelea katika eneo lao la kazi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 Kenesi Daudi Gumbo. Baba mwenye nyumba. E, mimi ni Alphonse Fidelis. Mr. Alphonse Fidelis, siku leo nimewaletea ugeni wa Yusta Mgaya pale. Shukuru kumwona, nafurahi sana. Eh, tunashukuru kwa kumwona, tumefurahi sana leo wapenda nao. Mnapata moja baridi moja moto? Eh, napata moja baridi moja ya moto hapa wapenda nao eh. Sawa. Kipindi ni kama kama wiki moja hivi tangu tuonane. Kwanza kabisa nimsalimie ni kwanza Yusta Mgaya kule. Mambo vipi? Safi. Naona upo katika harakati za kutekeleza ahadi. Nipo katika harakati kiukweli. Yaani hawa watu nawapenda sana. Jamani naombeni mjue mimi nawapenda. Yaani nawapenda sana. Nikiona hivi jinsi mnavyopendana, mnavyonyweshana, mnavyokisiana kwa kweli. Mungu aendelee kuwaweka, wape afya njema Shukrani, shukrani. Tunashukuru sana kwa maongezi yako na tunashukuru kwa kukutana siku ya leo na kutoa hadi kama hii. Si tutaendeleza upendo wetu mpaka tunakokwenda, tunakoendelea na maisha yetu. Sawa sawa. Eh. Basi mimi nimefurahi sana, nikasema hawa watu nilishamwahidi, nikasema hawa watu nitawatafuta kwa kweli. Mlinivutia, nikaona mnapendana sana, yani kwa kweli dunia ya sasa kukuta watu wanapendana kama nyie ni wachache mno. Kwa hiyo mimi nilivyowaona, aisee, moyo wangu kasema lazima nitawatafuta na leo nashukuru nimewatafuta na nimewapata na tuko hapa na nyie tunazungumza. E, ni kweli ni kweli, hata sisi wapenda nao tumefurahi sana kukuona wewe siku ya leo. Tunashukuru kwa kututembelea kwanza kuja kutuona e. Eh. Sawa sawa. Mm. Na mimi kweli nina furaha sana, yaani nina furaha kweli kumwona dada yetu kuja kutembelea kwa siku ya leo. Yaani sina mengi ya kuongea zaidi ya hayo, nampenda sana. Kwako Yustam Mgae, uli ulisema kuna jambo ambalo umeliandaa kwa ajili yao kwanza tuizungumzie siku yako, safari yako na maandalizi yako, kwa sababu katikati hapa tulikutafuta kidogo, ukasema uko bize. Yes, mbona unacheka? <laughs> Nafurahi tu kuwaona, yani unajua mimi niliona kwenye interview eh, niko sija sijawahi kuwaona live, kwa hiyo I say, yani wananifurahisha kwa hiyo tu najikuta na, na tabasamu nacheka kwa sababu nimekutana nao na ninawapenda. Umeniuliza kuhusu siku yangu. Siku yangu kiukweli, nimeamka asubuhi na sio tu asubuhi ya leo, ila tangu jana nilipanga, nikasema Mungu akinijalia uzima, basi siku ya leo nitaenda kuonana na hawa watu. Nikawa nimejiandaa, nimeweka mambo yangu sawa. Asubuhi nilipoamka, nikakoga, nikatoka nyumbani, nikaaga Nikaja kuwaona, nikawasiliana na wewe, nishasahau tena, nikawasiliana na wewe nikakwambia nataka kuwaona, na nashukuru kwamba hata wewe ukanipa ushirikiano, kwa sababu najua una mambo yako mengi tu ambayo ungeweza kufanya, lakini ukaniambia tunaweza tukaenda. Kwa hiyo nakushukuru pia wewe kwa kunikutanisha na hawa watu. Wakati unatoka nyumbani unaaga una, una, uka, ukamaliza ukanitafuta mimi, ulimwaga nani nyumbani? Hey. Eh. <laughs> Nilimwaga baba mwenye nyumba. Sawa. Ehe. Uwanja ni wa kwako sasa. Ulisema unatamani sana kuzungumza nao. Ya, mimi natamani sana kuzungumza na nyie, ndio maana siku ya leo nimewaita hapa. Kwanza kabisa nianze na pale ambapo nimewaona mkiwa kazini mnapima zile chupa. Je, ile ndo kazi yenu au mna kazi nyingine ambayo huwa mnajishughulisha pia kuifanya? Uh, sisi kazi zetu tunazo zingine tunazofanyaga, ila siku ingine kama tumekuwa tumekwama zile kazi, ndio tunafanya kazi ile ya kuokota machupa eh, eh. Sawa, lakini pia kitu kingine kwa upande wenu, hali ya maisha kwa ujumla ikoje? Kwa sababu natamani kujua yani hali yenu ya maisha kwa ujumla ikoje, mna mipango gani, mnatamani kufanya nini? E, hali yetu ya maisha kwa ujumla bado sio nzuri kwa kivile, na sisi wenyewe hapa tulipo tulikuwa tunatamani vitu vingi sana. Sisi wapenda nao tulikuwa tumwombe Mungu haraka hata kufunga harusi tufunge, lakini tunashindwa kwa ajili ya hali yetu ya maisha bado haijakuwa nzuri sawasawa inavyotakiwa. Ila tunakushukuru dada yetu leo kututembelea na kutukuta eneo kama hili tunalofanyia biashara eh. Sawa, mmezungumzia kuhusu harusi na vipi kuhusu biashara, labda mtu akisema anataka kuwapa mtaji, ni biashara gani ambayo nyewe mnaweza mkafanya? E, kwa sasa tukipata mtaji mm. tunafungua biashara, kwa sababu kuna biashara za kukaanga miogo, kuna biashara za kuuza maji, kuna biashara za kuuza dagaa, samaki, na hizo biashara zote tulikuwa tunazipenda tufanye, lakini uwezo umekuwa ni mdogo sana. Lakini tukipata mfadhili namna hiyo anatusaidia, tutafanya biashara hizo na tutaongeza na zingine zinazotakiwa kwa hiyo mmeshajua labda kwenye samaki ni kiasi fulani kinahitajika au biashara fulani ni kiasi fulani kinahitajika. E, mtaji huo biashara nilizosema kama kwa upande wa samaki inaweza ikawa elfu hamsini na biashara zingine hizo za miogo inaweza ikawa elfu hamsini hiyo hiyo. Mtaji ndio utakayetosha kwa kufanyia biashara ili tujiendeleze kimaisha. Tunapenda sana kufanya biashara lakini bado uwezo wetu tunaofanya ni mdogo. Tukipata kazi tunafanya, tukikosa tunafanya kazi ya machupa, kama pale ulivyotukuta tupo kwenye kazi ya kuokota na kuuza machupa. Lakini hizo biashara ni zisema, tunazipenda sana kuzifanya. Poleni, nimeona wakati mmeenda kupima yale machupa pale, ile biashara yenu mnayoifanya huo mnaifanyaje na pale mlivyopima mnapata kiasi gani kwa siku? Sisi biashara yetu ile tunahangaika nayo sana, tunafuata siku zingine kwa mguu kutoka hapa mpaka Bunju, siku zingine mpaka baharini, siku zingine tunakwenda Mwenge kwa mguu na kwenda na kurudi. Ile biashara yetu pale ulipotukuta tunakusanya, tukifika pale tunapima kwa kilo, kilo ni shilingi mia tatu. Tukishapima kama tumepata kilo kumi, tumepata kilo ishirini, basi tunakuja pale tunapima hicho hicho tulichopata, tunashukuru, tunarudia tena kazi. Kwa hiyo kwa kutwa tunaweza tukarudia hata mara tano, mara sita au mara saba eh. Na kwa siku mnapata shingapi? Yani kwa siku nzima mnavyozunguka huko kote mnapata shingapi? E, sisi kwa siku tunaweza tukazunguka kutafuta biashara ile kutwa nzima tunaweza tukaambulia tukapata elfu sita au elfu tano eh, ile tunayoipata pale bado matumizi yanatudai eh, hapo, eh, hatujala hatujanywa maji na mambo mengine mengi yanatudai kwa hela hiyo hiyo. Siku zingine tukizunguka eh, siku hazifanani, tunaweza tukakosa, basi tukapata elfu tatu au elfu mbili au elfu moja na mia tano basi yote huwa tunakuaga tunamshukuru Mungu kwa kuwa tunapata kidogo cha kupatia matumizi yetu. Na uoga mnatembea na mke wako, kwa sababu huko barabarani jua ni kali sana, waga wote mko pamoja hivi hivi? Hey, waga wote tuko pamoja hivi hivi. Hata hivyo namuonea huruma sana mke wangu, namlilia sana, lakini sasa naye mwenzangu anasema mimi siwezi kukaa nyumbani nikuache peke yako, kwa kuwa si ni wapenda nao, tumependana. Nikikuacha wewe uende huko, mi niwe nyumbani, nitakuwa sina la Kwa hiyo namtembeza kwenye jua kutwa nzima, na yeye ndio anapiga kazi kuliko mimi na ndio maana ninatembea naye, ila tunachopata ndio kama hivyo. Siku zingine tunakosa kabisa, siku zingine tukirudi na elfu mbili basi tunapata riziki kidogo ile inayotusaidia kwa nyumbani, ili mradi siku iende. Zaina, unasemaje katika hilo? <laughs> Kwa kweli za furaha kabisa, yaani kazi hiyo ananitafutia mume wangu, hiyo kazi ya samaki naipenda sana, kazi ya kukanga samaki naipenda sana, ila sasa sema mkono lilemaa kidogo, ila namshukuru Mungu, Mwenyezi Mungu kwa kuwa mkono umerudi sasa hivi, mkono una nguvu, mwili wangu nausikia kabisa una nguvu, mkono una nyoka lakini sio sana. Kazi hiyo nitaifanya Mungu akipenda. Kwenye kazi ya samaki, kwenye kazi ya samaki nitajitahidi hivyo hivyo, mradi mwili wangu umerudi kabisa, una nguvu, mkono unausikia una nguvu kabisa. Kazi hiyo naipenda sana. Na unatembea kwa kuchechemea vile vile vile vile, ila mshukuru Mungu, mguu na nguvu, tembea vizuri tu, na mkono nanyoka vizuri, kila kila chombo mkono unashika. Kanga samaki nitaweza hivyo hivyo, na mkono huu japo unajikunja una lakini sio sana. Wewe unajikunja wenyewe mkono? Unajikunja wenyewe lakini Sengine unajikunja unanyooka kidogo, kazi hiyo naifanya sana. Unaweza ukatuonesha kama unajikunja inakuwaje? Ni hivi, yani unajikunja hivi unanyoka, Yaani hivi hmm. Yaani unajikunja na kujinyoosha wenyewe, yani sehemu hii ya humu inaniuma kwa ndani sana. Ila sasa kama unaniuma kwa ndani sana, kazi hiyo nitaifanya tu hivyo hivyo, maana kazi hiyo naipenda sana. Na ukijikunja kama hivi, una uwezo wa kuunyoosha bila kuushika huu kuushika hivi, yaani ukanyoosha ukanyooka kama huu hapa hivi, yaani unajikunja, saa nyingine unajikunja yenyewe mpaka uwe na nguvu kwa ndani, ndio unajinyoosha yenyewe. E, unaweza ukatunyooshea hapa tukauona bila kuushika, bila kuushika la huu mm. Sawa, ni hivi, yaani ni hivi kabisa, yaani unajikunja najikunja na kujirudi, yani najirudi najikunja. Na maanisha unaona huu ulivyonyosha huu hapa. Huu hapa unaweza ukaunyoosha ukanyoka kama hivi ulivyonyoosha huu hapa bila kuushika huu. Yaani kwa ndani sehemu ya ndani mishipa ya ndani inaniuma kweli. Huo yaani huo. Mm, mishipa ya ndani inaniuma ni yaani kunyooka kwake unafanya kufanya kazi kabisa. Ah. Eh. Yeah. Yeah. Pole sana. Nashukuru. Na hilo swala la baba mwenye nyumba kuzungumzia kwamba yeye anapotoka utaki atoke mwenyewe, ni kweli? Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa, napenda sana kufanya naye kazi mume wangu. Yani siwezi kukaa sehemu moja nyumbani. yani atakapotoka akienda kazini, la sina muda wote na kazi ya kumpigia simu. Kwa nini sasa inakuwa hivyo? Maana nina wivu sana, naweza kachukuliwa na wenzangu huku, naweza kasema kuwa ninaenda kazini, kumbe huku nyuma kaidiana na mwenzie, kaidiana na mwanamke mwenzangu, anaenda kufanya mambo yao huko. Kwa kweli siwezi kumwacha peke yake, muda wote niko naye. Na biashara ukipata ukiwa unauza dagaa huku nyumbani yake wanatoka, itakuwaje? Sio vibaya, naenda akafanya hiyo kazi, eh. naenda akafanya hiyo kazi ya biashara kuokota. Mimi nitakuwa nakaa nyumbani, nampikia, namfulia, namwekea maji bafuni, yeye anakirudi tu anakula, naoga, napumzika. Lakini Zai, unatakiwa upunguze wivu, unajua ndio, nitapunguza. Sasa kupunguza sasa nitajitahidi ila nashindwa. Unashindwa kupunguza wivu? Nashindwa kupunguza wivu sana, maana mume wangu nampenda sana. Unashindwa kabisa? Nashindwa kabisa, yaani nikisema nipunguze nitashindwa. Ulishawahi kujaribu kutaka kupunguza wivu ukashindwa? Nishawahi kujaribu sana, yaani akiondoka saa nyingine ninalia ndani. Akiondoka tu unalia? Nalia. Ujui kaenda wapi unalia. Eh, sijui kaenda wapi ninalia tu maana akiniaga usiku anakuwa anaenda kazini. Saa nyingine anatoka saa nane za usiku anarudi asubuhi. Ah, kwenye kazi ipi? Hii ya, ya kokota machupa? Hii ya kokota machupa. Hivi kumbe mna, una, unaamka usiku sana? Eh, siku zingine natokaga saa nane ya usiku na kwenda naokota saa kumi narudi nalala saa kumi na moja sasa ndio natoka na yeye tunakwenda tunaokota wote mpaka saa mbili saa mbili tunaingia kwa tajiri pale, tunapima, tunauza, tunarudi nyumbani kunywa chai. Hivi ukiamka hiyo ya usiku saa nane za usiku, hiyo changamoto zinazojitokeza ukiwa kule? Ah, kule nakutana na changamoto nyingi, lakini navumilia nazo kwa sababu. Mfano changamoto gani? E, mfano unaweza ukakuta kule mle unamookota machupa wanakukataza we bwana usiokote humo, au siku zingine niliwahi kukamatwa mara mbili nzima, ila nikawaambia jamani, mimi ni kijana mmoja wa Morogoro, mimi sio mtu hapa wa Dar es Salaam. Walivyoniangalia jamaa waliniacha, hawakunifanya kitu. Eh. Ulikuwa, ulikuwa unasema changamoto nyingi kwa sababu, alafu nikawa nilikukatisha. Tuendelee, ulikuwa unasema kwa sababu gani? E, changamoto nakutana nazo ninamookota biashara usiku, kwa sababu usiku ni usiku, usiku sio mchana. Kwa hiyo mle unamotembea unakutana na changamoto nyingi ambao binadamu wengine wanaweza akakwambia bwana, rudi nyuma, usifanye biashara usiku. Mwingine anaweza akakukamata bwana, kwa nini unaokota? lakini mimi wamenikuta, ninakuwa ninawaelekeza. Siku zingine naweza nikatoka nikisikia wananzidia, basi narudi nyumbani ili nisubiri kuche nitoke na mwenzangu. Na kwa kweli katika hiyo sehemu aliyosema, mimi mwenyewe nikipata huo mtaji wa samaki kwa kweli mimi nina wivu sana, sitomwacha peke yake nyumbani. Tutakuwa tutauzaga samaki wote Halafu tutapangaga ratiba bwana, leo kwanza siku tatu nzima tutauza samaki, halafu siku tatu zinazofuata au masaa haya tunakwenda wote kwenye kazi ya kuokota machupa. Ah, mwenye wivu kakutana na mwenye wivu, kazi ipo <laughs> kweli kabisa. Kwa hiyo hutataka kuelewa, yani kumwacha uze samaki peke yake utaki vile vile? Eh, sitomwacha kwa sababu nimempenda sana huyu. Sasa nikimwacha mimi nipo huko, yeye yupo huko hawa vijana wa Dar es Salaam hawaaminiki, kwanza wanamwangalia sana mpaka anagombana nao nao humo njiani wengine wanamwangalia miguuni mpaka kichwani, wengine wanamuita Bahati, naye mwenyewe kanipenda mimi, hana habari nao, wananisikiliza mimi. Kwa tutakuwa wote kwenye upande wa samaki, kwenye upande wa biashara ingine, tutashirikiana biashara zote tukiwa wawili, kwa sababu mimi nina wivu sana, nimempenda sana. Nikimwacha kweli anavyosema Naweza nikawa na tamaa nikampata mwingine nje, wakati mke wangu ninaye niliyompenda, kwa sababu wanawake wao kunao wanadanganya danganya sana wanaume. Ah, wapi hiyo ilitokea? Eh, hiyo inatokeaga, maana nikiwa peke yangu wakiniona tu unakuta wasichana wengine wananiita eh, wengine mambo wanaoniambia ya ajabu ajabu. Nikirudi nyumbani, kwa kuwa nimempenda mwenzangu, namwambiaga bwana yule juzi alikuwa ananiita, lakini mi sikumuitika, nikaendelea na biashara yangu. Bwana yule alikuwa ananiita, lakini mi sikutaka kumuitika, nikaendelea na biashara yangu, kwa sababu wewe nimekupenda. Kwa hiyo niko na huyu. Uko na niko na Zaina, sitaki mwingine. Zaina, siku ambayo alikwambia kwamba kuna mtu alimuita au kuna mtu alimwambia hivi, alikwambia kuhusu nini? Aliniambia kuwa kuna mwanamke ambaye ananisumbua sana, yaani wewe ukiwa nyumbani kuna mwanamke ananiitaita sana, lakini mimi siwezi kusikiliza wanawake wa nje. Yani bora nimsikilize mke wangu ndani anachoongea, anacho anachoniambia. Bora nitii amri ya mke wangu, sheria ya mke wangu ndani. Nitaambia sasa wewe danganyika danganyika ukubali ingizwe cho cha kiume. Ndio utajua somo vizuri. Yaani mtoto mtoto watu mimba ndio utatia akili vizuri. Akasemaje? Akasema mke wangu, kwa kweli siwezi kufanya hivyo, madi nimekupenda wewe, kwako nimekufa nimeoza, sitaki mwanamke mwingine wa aina yoyote, ila kwako nimefika. Mr. Alphonse, hao walikuwa wanakudanganya danganya, unaweza kutuibia tu, walikuwa wanakudanganya, wanakwambia nini unaoita wanadanganya danganya? Hao mimi walivyokuwa wananiita, kwanza walikuwa wananiuliza mbona umemchukua mwanamke mdogo yule? Eh, nimewaambia yule mke wangu nimempenda, yule mwanamke sio mdogo. Pale alipo mnavyomuona ana mtoto ana miaka saba. Wanasema eh, yani yule pale alipo ana mtoto ana miaka saba. nikawambia ndiyo. Sasa wengine walikuwa wananiambia basi umuache yule utuchukue sisi. Nikaambia hapana, haiwezekani, kwa sababu mimi nyinyi sijawapenda. Yule mimi ndio niliyompenda, nitakuwa na yeye mpaka kufa kwangu. Ukiwajibu okay, hivyo wanareact vipi au wanasemaje unapowaambia kwamba nitakuwa na yule ambaye nimempenda mpaka kufa kwangu? Ah, nikiwajibu hivyo alafu nikimaliza naondoka. Hawasikilizi? Sisiwasikilizi tena wala sisimami nao. Nikimaliza jibu la mwisho hilo naondoka. Eh. <laughs> Zaina? Eh. Zaina kapata bahati ya kweli kweli. <laughs> Imepata kweli. Na kuona unafurahi mwenyewe. Na wishi na mimi wangu ungekuwa kama huyo. <laughs> I say dunia tengekuwa ya kwangu. Mm-hmm. Ah. Kama bahati aise, una bahati sana, una bahati sana kwa sababu jamani, wanaume wetu huko nje <laughs> wana vituko sana. Yaani kwa kweli nimependa jinsi ambavyo unampenda mkeo, unamuheshimu. Wanawake wengine huwataki, wao unaangalia tu huyo mke wako. Hongera sana kwanza, kwa sababu kuna wanaume, tabia za wanaume jamani, watu wenyewe wanajua mambo wanaoyafanya wanaume. Mwanaume atakwe na mwanamke amkatae, haijawahi kutokea, haijawahi kutokea hata siku moja. Una uhakika haijawahi kutokea? Mbona kwa Alphonse imetokea? Yaani sasa ndo maana kwa Alphonse mimi mwenyewe nimebaki na shangaa, kwa sababu ni kitu ambacho hakiingia akilini. Yaani ukimwambia eti mwanaume mwanamke amtake akatae, aitwe sijui afanyaje akatae, ah, sio kwa wanaume wetu. <laughs> kwa hiyo hata mimi nikisema nimewahi kukataa utabisha? Ah, nabisha, nabisha kabisa. Unabisha? Nabisha kabisa. Unakataaje? Yani kwa mfano unakataaje? Kama Alphonse mfano wetu. Alphonse kwa Alphonse sawa, ndio maana mimi Alphonse namshangani, ni kiumbe wa tofauti, naweza nikasema hivyo, ni binadamu wa tofauti ya ndo, yani, yani hawa watu jamani, mimi mimi tu niseme nawapenda yani nawapenda sana, nawapenda sana jamani, ndio maana leo nimekuja hapa. Na kuna wakati ukiwa wanaongea ulikuwa unaonekana kama unafuta machozi au mimi nilikuona vibaya? ya alivyokuwa anazungumza kuhusu swala la kutoka usiku, unajua mimi kidogo nimekuwa emotion kutoka usiku. Usiku kuna mambo mengi mengi sana, usiku kuna vitu vingi vinatembea, sio binadamu tu, hata ambavyo hatuvioni viko usiku vinatembea. Kwa hiyo mtu anavyotoka usiku kwa ajili ya kuhangaikia riziki, kiukweli mi alivyokuwa nasimulia nilijikuta na, nataka kama kulia hivi nika nikajikaza, lakini pia aka akaingiza kichekesho pale kikanitoa kidogo kwenye kuwa emotion, nikaendelea kufurahi. Lakini mimi tu niseme nitafanya vile Mungu atakavyonijalia kufanya kwa ajili yao, kwa sababu nimeguswa pia na historia ya maisha yao kwa ujumla, namna ambavyo wanapambana kupata riziki. Kwa hiyo mimi nitafanya kwa nafasi yangu vile Mungu atakavyonisaidia kuwasaidia. Unawaambia nini na wengine ambao watashawishika kufanya kupitia wewe kufanya kwako? Mimi ninachowaambia, hii dunia tunapita. Kama una kitu ambacho unaweza ukamsaidia mwenzio, msaidie, kwa sababu unapomsaidia unajiwekea hazina huko tunapoenda. Kwa hiyo ukiweza kumsaidia binadamu mwenzio kwa namna yoyote ile, wewe msaidie. Haimaanishi huo una hela nyingi sana ndo utoe msaada. Kwa hicho hicho kidogo ulicho nacho, wewe fanya kwa nafasi yako na mwingine atafanya kwa nafasi yake. Kwa hiyo usidharau kile kidogo ulicho nacho kasema hichi mimi nilicho nacho siwezi kutoa msaada. Hapana, hicho hicho kidogo kina maana kubwa sana kwa mtu mwenye uhitaji. Unawaambia nini na pamoja na Mr. Alphonse, bibi na bwana? <laughs> Mimi cha kuambia um, mwendelee hivyo hivyo kupendana kwa kweli, kwa sababu mnatufurahisha. Kwa binafsi yangu mimi nikiona hii kapu huwa nafurahi sana na enjoy sana yani, na natamani kama wanaume wote wangekuwa kama Mr. Alphonse jinsi ambavyo wanawapenda wake zao, jinsi ambavyo wana respect wake zao, wapenzi wao kama ambavyo wanafanya. Hili ni somo kubwa sana ambalo wanaume wanatakiwa wajifunze kutoka kwake. Sijui kama wameshaona kuna sababu ya, ku, ya kujifunza kutoka kwa Mr. Alphonse, lakini wanatakiwa wajifunze. Wanaume wa saizi wanaona kama kuwa na wanawake wengi ni sifa, ukitakwa na mwanamke usikatae, kwa sababu ukikataa utaonekana wewe sio mwanaume, haujakamilika bado. Lakini jinsi anavyofanya ndivyo inavyotakiwa kuwa. Mwanaume ukishakuwa na mke, wanawake wengine hauhitajiki kuwa nao, unafunga milango yote, kwa sababu tayari uko tayari na mwanamke wako. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana kwa kitu anachokifanya, lakini pia muendeleze upendo wenu jamani, muendelee kupendana, sana sana sana. Kupitia upendo wenu, mi nafikiri vitu vingi sana wanaweza wakavipata kupitia tu namna ambavyo wanapendana, kwa sababu kupitia upendo wao mimi pia nimejikuta nashawishika kuwasaidia. Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni kuona jinsi wanavyopendana, ni kuona jinsi wanavyojaliana. Kwa hiyo endeleeni kupendana, Mungu atawafungulia zaidi na zaidi kupitia upendo wao. Lakini pia upande wa wanawake, jamani, waige mfano wa Mrs. Mrs. Alphonse tunaweza tukamwita ama Zaina, jinsi ambavyo anampenda mume wake, anamjali, yuko naye kwa kila hali. Wanatoka kwenye kazi, wanaenda kufanya kazi wote. Ina maana mwanamke mwingine angebaki nyumbani kwa sababu kazi pia wanaoifanya ni ngumu, jua kali, lakini anasema hapana, nitakuwa na mume wangu bega kwa bega, tunapambana pamoja. Kwa hiyo wewe pia Zai nikupongeze kwa upendo wako kwa mume wako, uko naye unamtia moyo eh, unamwaminisha kwamba inawezekana. Unajua mwanamke akiwa upande wa mwanaume wanaenda wanafanya kazi pamoja, hata Mr. Alphonse anakuwa na nguvu ya kufanya kazi tofauti na jinsi ambavyo akiwa peke yake. Kwa hiyo niwapongeze wote kwa pamoja, lakini wanawake pia tuna kitu cha kujifunza kutoka kwa Mrs. Alphonse. Mimi pia nimejifunza, mimi pia nimejifunza. <laughs> kwa, kwa aliyoyazungumza Yusta Mgaya, mna kipi cha kuzungumzia au kwa namna ambavyo mmepokea? Kwa kweli tunashukuru sana kwa maelezo yake, tumefurahi, tumefurahi sana. Sikiza maelezo yake mazuri sana kweli. Nitaenda mume wangu bega kwa bega, sitomwacha mpaka mwisho. Eh, kweli dada, mazungumzo yake aliyozungumza ni mazuri sana, tunashukuru sana, na sisi bado tunampenda hata yeye, kwa sababu haya mazungumzo aliyozungumza, na yeye anatupenda sana sisi wapenda nao najua tayari tushampata dada yetu anayetupenda, nadhani atakuwaga atatutembelea kutuangalia. Na, na kitu kingine hawa wanawake mimi walikuwa wananiombaga hela bwana, hii kazi yenyewe ninayofanya ngumu, kutwa nzima naambilia napata elfu moja na mia tano elfu moja lakini unakuta mke wangu akiwa nyumbani, hawa wanawake tukikutana kitu cha kwanza kabla ya maongezi yote, wakimuuliza mke wako yuko wapi, kwanza wananiomba hela, basi nigae mia tano, basi nigae mia mbili. Sasa wanawake wa Dar es Salaam wakikuomba hela usiwape, hata kama unayo. Ukishatoa mia mbili umempa ya kunywa maji, basi kesha kuganda kuachi mpaka utamwacha mke wako uliompenda. Kwa mia mbili tu, kwa mia mbili tu ya maji, hata kuganda hata kuacha tena mpaka utarudi nyumbani utagombana na mke wako uliompenda, mtaachana. Yusta Mgaya, tusiufanye muda wetu kuwa mrefu. Ulisema kuna jambo ambalo umeliandaa kwa ajili yao. Mimi nina jambo ambalo lilinifanya niwatafute na nimekuja na kitu kidogo ambacho ninatamani kuwakabidhi. Nina, ninaomba mpokee, sio kitu kikubwa, lakini naamini kitawasaidia. Kwa hiyo Sawa, tunashukuru sana dada Mgaya. Mungu akubariki, uwe na upendo huo huo. Na wakabidhi hiki dogo kabisa. Mungu aendelee kuwapigania, naombeni mwendelee kuniombea na mimi nipate, na naahidi nitakavyoendelea kupata ndivyo ambavyo na mimi nitarudisha kwenu. Asante dada Mgaya, tunakushukuru sana kwa upendo wako huu wa siku ya leo kwa kutuletea zawadi. Sisi tunashukuru kidogo kikubwa, tunashukuru na tunakuombea Mungu, Mungu akujalie, akuzidishie imani hiyo hiyo, uwe na baraka njema. Mungu atakuombea uzima, utazidi kutusaidia. Amina. Na mimi nimepokea kwako dada Mgaya na mkabizi mke wangu mpenda nao ndugu Zaina. Hey. Kweli nashukuru sana pokea zawadi hii kutuletea, kwa kweli umetukumbuka sana, nashukuru sana. Sina mengi ya kuongea zaidi ya haya. Yusta Mgaya, kwa kile ambacho umekifanya Ume, ume, umetamka tu lakini hujatamka ni kitu gani, ngoja kwanza tuweze kujua. Ehe, unaendelea kuangalia. Ehe. Eh. Vipi tena? Zai. nashukuru kwa kweli, yani nalia kwa uchungu. Zawadi hii niliyoikuta ndani tangu kuzaliwa kwangu, kulelewa kwangu, sijawahi kupata zawadi kama hii. Kweli Mungu ambariki dada huyu kutokana na zawadi hii siku ya leo aliyotukumbuka. Mungu akubariki. Mbarikiwe na nyie, mbarikiwe sana, mbarikiwe sana sana sana. Tuendelee kuombeana jamani, tuwe na uzima, tuwe na afya mengine yote mimi naamini yanawezekana. Kwa hiyo Mungu awabariki. Amina dada Mgaya, tunashukuru sana kwa upendo wako na kutubebea zawadi ya leo. Tunashukuru sana. Mungu akubariki na wewe pia kwa kutukumbuka sisi Alfonzi pamoja na Zaina, sisi nao. E, nashukuru kwamba kwanza Tiki TV kwa kunioji nimeonekana mpaka sasa hivi nasaidiwa, na nakushukuru wewe mrushaji ulionirusha kwenye TV mpaka siku ya leo hii nimempata dada yangu huyu ananisaidia. Shukrani sana, asante sana. Nikushukuru, niwashukuru wote kwa pamoja, lakini nirudi kwako Yusta Mgaya. Mara ya mwisho wakati tukiwa tunazungumza katika interview iliyopita yani tuweze kujua basi ni kiasi gani hivi ambacho umewakabidhi kwa sababu kipo ndani ya bahasha? Um, kwa mimi ninachoamini kile ambacho ukitaka kutoa ama kutoa ukitaka kujitolea ama kutoa chochote kitu kuta, hatakiwi mtu mwingine kujua. Kwa hiyo hapa ningeweza kuwapa kwa mkono fedha zikaonekana, lakini sitaki kuonyesha kile ambacho nimetoa msaada kwao. Kwa hiyo nimeona nikiweka kwenye bahasha itakuwa private zaidi, ndio maana nimeweka kwenye bahasha kwamba jibu ni fedha zilizo ulizotoa. Fedha nilizotoa nimeona ziwe private. Kwa hiyo sijataka si kuonyesha kwamba ni kiasi gani na nini, sioni kama ni kitu kizuri kwa upande wangu, lakini sijajua kwa watu wengine. Nikushukuru na nikupongezi pia kwa moyo wako wa kujitoa. Asante. Niwashukuru pia Mr. Alphonse pamoja na Mrs. Alphonse kwa maana ya Zaina. Niwapongeze kwa upendo wenu ndio unayo unaozaa matunda haya ambayo yanatokea. E, tunashukuru sana sisi wapenda nao kwa kukutana na dada Mr. Mgaya kwa kutulilia sisi wapenda nao tumemwelezea shida zetu tulizozipata na mpaka hii leo tunamshukuru kwa kutukabidhi hiki kitu kidogo kwenye bahasha hii. Sisi tunaona sio kidogo, tunasema kikubwa. Tunashukuru sana kwa sababu ukipata kidogo hicho ndio kinachokuendesha kulikoni kukosa kabisa. Shukrani. Na pia tunamshukuru ndugu mtangazaji uliotuingiza um katika TV kwa siku ya leo watu wengi wanatuona na wanafurahia sana, mpaka wanasema mjomba, sisi mwaka huu hatukuwezi bwana, tumekuona sana kwenye mambo kama hayo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa upendo wenu, asante sana. Tunarudi pale kwenye sehemu ya mwisho ambayo ni kubwa zaidi ambayo watu wengi wanaisubiri kwenye swala zima la ndoa. Unawaambia nini baadhi ya watu ambao wanawatazama, pengine wameguswa, wanatamani kuhudhuria katika ndoa yenu au kuwachangia japo chochote katika ndoa yenu ili kuifanikisha kwa haraka? E, mi nawaambia kwa kweli wajitahidi, kwa sababu mimi mwenyewe nimekaa wazo linalonijia anasema kwamba wapendanao mnapopendana inatakiwa muwahi kufunga ndoa, na ndio maana ninataka kuwahi kufunga ndoa na mpendanao mwenzangu ili tuzidishe kupendana na tupate baraka njema. Kwa hiyo ninawashauri wenzangu nao waliobakia nyuma wafuate mlolongo huu ninaofuata mimi, na wakifuata mlolongo huu ninaofuata mimi wataweza wakapata msaidizi akawasaidia ku kutokana na ndoa yao kama ninavyosaidiwa mimi kutokana na ndoa yangu. Nikushukuru sana, niwashukuru nyote. Una jambo la ziada la kuongezea? Nina la ziada mimi na napenda niwaahidi kwenye ndoa yenu na mimi nitakuwepo na mchango pia nitawachangia. Sitaki kutaja nitachanga kiasi gani, lakini nitawachangia pia mchango kwa ajili ya harusi yenu, lakini pia nitajitahidi hata kama nikiwa bize kiasi gani, nitafika kwenye ndoa yao. Sawa, tunashukuru sana dada Mgaya. Kwa kweli hapo tunaona kwa kweli umetupenda sana. Tunashukuru kwa mazungumzo yako na sisi umetupa nguvu hata hapa tulipo sisi wapenda nao tumepata nguvu leo kwa ajili ya mazungumzo yako. Dada, una upendo sana. Mungu akuzidishie upendo huo huo mpaka tutakapofunga ndoa yetu. Tunashukuru kwa ulivyosema kwamba utajitolea mambo kama hayo, na tutakuwa wote mpaka tutakavyomaliza. Zaina, mimi sina mengi ya kuongea, ila na furaha sana kupokea mzigo huu kama huu. Hii hela, huu mzigo huu nitaibajeti mwenyewe, kama ni kununua samaki, kama ni kununua vitu vidogo vidogo, nitaibajeti yenyewe mpaka hii hela itimie hapa nyumbani, sitoipunguza chochote wala nini. Hongera sana. Amina. Nimependa bajeti yako, yani bajeti hapo hapo, safi sana. Asante. Hakuna muda wa kupoteza. Hakuna. Asante sana, niwashukuru watazamaji na wafuatiliaji wa Tiki TV. Hivi ndivyo ambavyo tunamalizana na Mr and Mrs Alphonse pamoja na mgeni wetu Yusta Mgaya ambaye amekuja kushiriki nao lunch kwa siku ya leo. Wamepata kupiga stori mbili tatu na mambo ni mazuri. Kubwa zaidi kwa wewe ambaye unaitazama na kuifuatilia Tiki TV, kwa chochote kitu ambacho unaamini unaweza kukifanya kwa ajili ya wapendanao hawa, niombe kuliongea hili kwa msisitizo kabisa. Tiki TV tulianza kuzungumza na Mr and Mrs kwa maana ya bibi na bwana, mimi napenda kutumia jina la wapenda nao. Tulianza nao, tunaendelea nao, tunaomba tusiwaache njiani. Kwa wewe ambaye unaitazama, ni muhimu na itatupendeza sisi pamoja na wewe na itampendeza Mwenyezi Mungu pia, lakini pia wanasema ndoa ni baraka. Ndoa ni msingi ambao unawafanya wao kuwa pamoja katika haki, yaani wanakuwa hawatendi dhambi tena.